they're still in waiting. So त्यांचे व्हिजिट केले असा आणि एक तसे चार पाच लेक्स पळयली which are going to take up under Amrit Sarovar जे आसा त्या स्किमी अंडर घेवपाक पळयतात मानवी आमदार बाबश्री कालूश आमचे कडेन आमचे इंजिनियर बीन बाब वाज आनी बाब कदम या दोगूय आमचे इंजिनियर बी आशिल्ले आमी थारायलें आसा की ती चार पांच लेक्स आसा पळय न्ही ती घेवपाचें थारायलें आसा इनफॅक्ट पहिले जर जाय जाल्यार अल्दोना मागीर पंबुरपा नाशनोला ह्या गांवांनी खुबशी शेतीची जमीन आसा पण ती शेती जमीन पाडंग आसा म्हणजे लोक कसपा वचनात आणि there are difficulties so will try to sort out the difficulties आणि W R D agriculture department and plus I would say also cooperation दोन तीन डिपार्टमेंट आता थोडे ठिकाणी कामं जी आसा पळय न्ही लेक्स बी असा न्ही त्याचे काम साधारणशे एप्रिल मे नॉर्मली डब्ल्यूआयडी डिपार्टमेंटाचे काम जे असा न्ही हे समर सिजनाक जाता म्हणजे मार्च एप्रिल आणि मे जेन्ना पावस आसना आनी पावसाचे पयलीं सादारणशे पंदरा साधारणशे पंदरा जून म्हटल्यार ही कामां कंप्लीट जावपाक जाय जे कितें स्टार्ट करतात ते सो आमी आज जी कामां चोयल्यात पळय न्ही ती सगळीं कामां आमी साधारणशे मार्च एप्रिल मे दोन तीन म्हयन्यात पिकअप करताले घेतले हेजें कारण कितें पुरवलां सगळे पॉन्ड्स आनी सी धा धा वर्सां पंदरा पंदरा वर्सां तिजें लक्ष दिलें ना जर जायत लोक जागृत रावले सी लोकांचे एक लक्षात घेवपाक जाय लोकांचे कॉपरेशन लोकांचे सपोर्ट पहिले आमगेले शेतकारी लोक असा पळय ते शेतकरी लोक ही सगळी तळी बी उसपिताले आता जाता किती ही सगळी तळी आख्ख्या गोंयभर सरकारानच उसपोवपा म्हटलें जर जायत it becomes a little difficult thing like समजा आसतलें की आमची देडशे दोनशे तीनशे चारशे बारीक बारीक मोजपाक गेली जर जाय जाल्यार ती पाचशे सयशे आसात इतली सगळी तळी फक्त सरकारी अधिकाऱ्यांनी कोणतरी कॉन्ट्रॅक्टर असा टेंडर काढतले त्यांनी करपाचें अशें म्हणलें इट्स बी डिफिकल्ट सो शेतकरी आमचे पयलीं जे गांव आमचे आसताले पयलीं ते अशी लहान लहान तोळी स्वतः निगूत करताले खोळी जे आसताले पयलीं स्वतः निगूत करताले ते भशेन थोडेशें त्यांचं कॉपरेशन सहकार घेवचो पडटलो आणि मुखार वयचें पडटलें हांगासर पोल्युशन पासून हेवी जाता पोल्युशन पोल्युशनाक म्हणटात म्हाका प्रेसागे विनंती करून दिसता